netriukšmauti, nekalbėti ir net šiukštu nesijuokti. Spengianti tyla ir nuolat į nugarą įsmeigtas piktos tėtos žvilgsnis, kad nedaug die nieko nepaliestum. Šiek tiek hiperbolizuoju, bet pripažinkime, anksčiau lankymasis muziejus nebuvo toks smagus kaip šiandien. Pirmasis nepriklausomybės dešimtmetis buvo sudėtingas. Ekonominė blokada, krize, daugelis menkai finansuojamų kultūros institucijų vis dar kietai miegojo sovietinio paveldo letargų. Labai liūdna prisiminti muziejus prieš 30 metų tą tokią beviltiško skurdo, ideologinio diktato, cenzūros, nuolatinės priežiūros, reiškia, su, suvaržymo ir nedraugiškumo lankytojų situaciją, pasinaudojus Makso Weberio fraze, kad tai buvo kaip užburtas sodas, toks ideologizuotas, suvaržytas sodas ir, ir jį reikėjo atkerėti, atkerėti tas temas, kurios buvo draudžiamos, nuo religinio meno iki tarpų tarpukario modernizmo, nuo diasporos meno iki šiuolaikinio meno. Mūsų muziejui ypatingai toks labai labai svarbus lemtingas taškas buvo Nacionalinės dailės galerijos atidarimas 2009-aisiais. Iki tol kvepavusi vienu plaučiu, šitą instituciją įkvėpė pilnai abiem plaučiais ir labai daug reiškinių, apie kuriuos dailėtrininkai, šiaip kultūrinė bendruomenė svajojo, kalbėjo, jau pradėjo tikrai faktiškai praktiškai vykti. Šiais laikais užsukti su šeima ar draugais į muziejų tai naujai atrastas ir madingas laisvalaikio praleidimo būdas. O šiuolaikinis muziejus anaip tol neprimena nuobodžios šventovės. Dramatiškai pagausėjo laisvės turinio, tokio nesumeluoto interaktyvaus pokalbio institucijos su lankytoju. Aišku, dar reikia labai daug darbų nuveikti bet manau ir vaizdas už mano nugaros jisai liudyja, kad muziejus šiandien yra na, neabejotinai labai labai pasikeitęs. O už nugaros tai prieš pat karantiną spalio pradžioje atidaryta pirmoji paroda atnaujintuose Radvilų rūmose. Protesto menas - sovietmečio nepaklusnieji Joje pristatoma įspūdinga Vladimiro Tarasovo dovanota kolekcija. Ko irgi matyti negalėjo atsitikti ankstyvaisiais nepriklausomybės metais, nes ta mecenatystė ir filantropija dovanojimas dar labai labai būdo lietai šitos savokos e, tuo metėje visuomenėje. Šiandieninis muziejus, skirtingai nei anksčiau, nėra vien eksponatų saugojimo vieta tai kokybiška kultūrinė erdvė, skirta edukacijai, aktualioms diskusijoms, kur svarbiausias dalyvis - lankytojas, prasmingai, turiningai ir šiuolaikiškai leidžiantis laiką.